terjadi mesti ada angkara mungkin dia ingin berdusta diki akan percintaan kita tenang saja ku pasti ada kenangan hanya tinggal kenangan walau singkat tetap aku kenangan terjadi lagi mungkin berangan walau pahit cuba tahankan tak henti henti tetap mencari bayang-bayang jari Harapnya aku pintar kembali Tapi semua mimpi ditempuhi Ma semasih Cinta di cinta hilang di cuni Tapi berpeluk tercari di mana-mana Lesa hilang punanya kemana Jika siang dapati hari tak cerah Awan mendung jadi penghalang Harapan agak cerah habisnya punah Ceriku diriku beralaskan girang Salam urut diri berlapis tutu niat Sedar jajah umur semakin meningkat Akan tiba jejak berjalan rentas berangkat Tiba masanya nyawa akan diangkat Berikan cinta kepadanya sepenuh hatimu Jangan bila dah hilang baru kau rasa pilu Adrenalin bagai kerabut Racun menyeru ukiran kaligrafi terpampang benar dariku Ma